شايطير عين عين تلقي زول في سلابين አይቱ ግን ከምራኽብ ርኩስ ተስፋኢነ ንፅባሕ አይቱ ግን ከምንራኽብ ርኩስ ተስፋኢነ غيرك جيجا بروسي جيجا اللي حردان መንፈስ ዘይስምር ልበይ ትብብ ይብላ በዲሳተዓብ ርኸብ